pot estar dos jocs alhora. es pot tenir tot, i pot estar dos jocs alhora. usará cansarà. Tots serem morts i només el misteri vencerà. Només el pes de plàstic Ni es pot tenir tot, ni es pot estar a dos llocs l'hora.